Haciendo mi cultivo sin meterlo al que te activo Prendo y sorprendo por mi pega adictiva No soy de los que hablan, yo los hago por motivo Por mi abuelo, por mi vieja, ella y cada objetivo Una bandeja, fuego intensivo, rompemos escenario Cuento lo que vivo en secreto Dormirás conmigo por mi táctica exquisita En tu baile lento, dominas Sádica como riquísima, sexy movimiento, dame más Cabalgarte, luego quiero en la pista Prende fuego, no acepto crítica mi obra es legítima, sin timido tu mirada Radiante química activa y no es tímida para nada Más hash, esta ya hay tumba la junta La más Tengo y pago no hay caso Se va de descontrolar más hash, esta ya hay tumba la junta La más, uno de tres era lo de rola Goza la más, tengo sabor en tu paladar Se moja más que lluvias en Hawái Golosa pide más, atada Invertida seguirás Si te digo que para mejor lo hará la magia conmigo lo que te vacilar Le doy su chante, yeah Disfruta universo de frenesí En el mundo de caminantes te querrán cortar la sala En el profundo de tu sentir de dejar vacíos en la nada Como hongo y cumplen mi deseo Todas mis alas, los duendes son amigos El viaje al portal más temido Me escabullo entre bosques Rey, torre y enrosque, nivel mi jugada Hora de aventura, luego te suelto las coordenadas Vuelve a ese daño, este de niña malcriada superarme en una vida apresurada Cumplo objetivo y que todo fluya como cascada En La Rioja no hay McDonald's Trico a Macuya en los 420 es la hora Gira mucho ya que somos banda para la ronda Solo solteros, solitarios como el sol Como que hiciera onda Habladores mejor que se esconda Estoy en mi círculo, viciosa así la cosa Solo unos pocos te ayudan para levantar la losa Pica la junta la toda ya, tumba pesa y tómala, tómala. Cómoda, tumba, jota y cásala. Una modelo estrella, loco presumido. Coloco en la élite, mi éxito es divino. Como quiera que le baile, estoy a su disposición. como quiere que le baile, estoy a su disposición. Si ella quiere que luzca con mi acción. Luego me subo al escenario y mi puestas en escena demuestran lo rico que yo soy. Como quiero que le baile, mi mundo le pone color Estoy pa' flujitas y vacilan. Pa' cuando quieras que me llama, la saco de tensión Le pongo más tensión, todo el ambiente Ella lo mueve de una forma muy demente Lo hace, es muy demente Ella me tiene loco, ya lo sabe